deuxième question. Que une formation en ligne <laughs> Ouais. C'est ça, bravo. Ça doit être une formation en ligne. Ouais. Un hasard, un diplôme anglais. Un personnage de Star Wars, un peu d'informatique et son diplôme anglais. Euh, une formation en ligne. Un logiciel euh, pour apprendre euh, sur internet dans les dans les universités des États-Unis qui sont renommées pense qu'on peut suivre des formations, mais rien de nouveau quand même l'université. Euh, il y a des vraies formations, ouais, mais elles sont pas... c'est plutôt officieux. Oui, non. Non Je sais pas, il y a des sites qui disent qu'on peut, mais ouais. personnellement, je vais pas essayer. Donc, euh, ouais, pas convaincu Non. Vu que c'est sur internet, je me dirais que non, mais euh, je sais pas du tout. je pense que oui, mais qui est pas forcément bien approfondi. D'accord et euh, qu'il faut quand même compléter avec euh, d'autres formations euh, en vrai. Je pense que enfin on peut mais il n'y aura pas tout quoi. Je pense pas, je dirais non. Non.